अबे अजय भाग लो भाई ये होती है मुठलों की पहचान चला दे जल्दी अब रन अबे तू पहले ये बता भाग क्यों रहा था हम्म भागने को देख रहा बड़ी ही मुश्किल से जान बचाइए अब मुझे साफ साफ बता हुआ क्या मुझे क्यों लेके आया साथ में साले मेरा और जवाड़ा टूटवा दिया तूने तो सुन फिर तेरा भाई गया अपनी सेटिंग को लेके पाक बड़े जीबी रोड पे जैसे ही तेरे भाई की पिस्टन लोड हुई मैन फोर्स की खा के गया था क्या अबे जीबी रोड के दलाल पूरी बात तो सुन ले पहले हाँ हाँ हाँ चल चल बता बता जैसे ही हुई पिस्टन लोड तभी उसने एक सवाल पूछ लिया और वो सवाल कौन सा था तो सवाल ये था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तेरे भाई ने भी कह दिया दिल चीर कर देख तेरा ही नाम होगा तो फिर क्या हुआ तो फिर होना क्या था पड़ गई तलवार लेके पीछे बोलने लगी दिल चीर के दिखा मुझे अपना बड़ी ही मुश्किल से जान बचा के आया हूँ अबे सुतरी के मैंने तुझे कितनी दफे समझाया लोंडिया के चक्कर में मत पर कटवा देंगी कटवा तुझे अरे वो यार मैं फीलिंग में आ गया था ना थोड़ी आ चल घर चलना है चल हम्म, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम लो कितनी ना इंसाफी है चार लोंडे अकेली लोंडिया को छेड़ रहे हैं इसे तो मैं ही बचाऊंगा ये पकड़ो फोन मैं बचा के आता हूँ इसे एक ये है सुअर का जमाई जबरदस्ती हीरो बनिया तो सुन फिर तेरा भाई कितनी भी आवाज़ दे चाहे वो लोंडे मार ही क्यों ना रहे हो मुझे आना मत तेरा भाई कल ही काफी है दो मिनट रुक अभी आ रहा हूँ मार के मेरे पड़ी है कद्दू को जरूरत अब कौन है तू ओहो हम आए नशा मुक्ति के अंदर से तुम्हें उठाने ना सेड़ी हो ना तुम अब चूतिए हो क्या तुम साउथ की मूवी ने देखते लड़की को बचाने कौन आता है हीरो वही है हम अबे कितना सस्ता एक्टर है कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है भाड़ू कितने रुपये मिले तुझे एक्टिंग करने के जाइए जरा मैं इसके अरे अम्मी तोड़ दी री आपके लगी तो नहीं अरे मैडम ये लगी थोड़ी है मेरे ये तो मेरा रोज का काम है अभी रुको दो मिनट यूं गया यूं आया निकल ले लौंडियाबाजी लड़ाई के बीच में अब जाले मजाक उड़ा रही है और बचाए नहीं है तो उससे तीन तीन चार चार जने मिलके मार रहे हैं बचा ले मुझे आके यहाँ पे मारना है मार मुंह पे मार मुंह पे <laughs> अबे सुअर के जमाई अगर ब्रेड खत्म हो गए ना एक लात में पोचंग की पहुंचा दूंगा तुझे ओ बबलू मार रहा भाई ये मार बबलू बबलू मार मुंह पे मार मुंह पे होल्डिंग तो दे यार बिल्कुल बढ़िया कर रहा है मुंह पे मुंह पे बबलू बबलू ने तो छाती पकाई है भाग यहाँ से कितनी सेक्सी हरकतें कर रहे हैं भाई ये सुधरने वाला ना जिंदगी भर अबे क्या है वे ओके बाय बाय बेबी वाह क्या है इसका ओके बाय बेबी साले घर को चल ले तेरे अब्बा की कॉल आ रही है अब्बा की कॉल आ रही है चल तो चल, चल, चल अबे बड़ा खुश हो रहा है क्या मिल गया खुशी होगी ना यार नंबर जो मिल गया और तो और सुबह को नैनीताल बुला रही नैनीताल चलेंगे दोनों मिलने और पापा को जरूर मना लिए यार पहले मान तो जाते रहा बाप तभी तो यार मना लिए मान जाओ चलो ओ बड़ी ठंड लग रही है यार अगर आज मेरी बहू जिंदा होती तो इतनी सी भी ठंड नहीं लगने देती कम से कम इस आग का सहारा लेना तो नहीं पड़ता मुझे राम राम राम राम बेटा राम राम अरे बेटा इशारेबाजी क्यों कर रहे हो भोंको क्या भोंकना है तुम्हें अरे अंकल वो भोंकना क्या था बात ये है हम जा रहे हैं नैनीताल ताजमहल देखने आपकी इजाज़त हो तो आपके लड़के को ले जाओ अरे मेरे सुतरी को जहाँ भी जा रहे हो यार जाओ घूम आओ जाओ इसे भी ले जाइए जा वैसी वैसी कुछ काम ना करता यार ये जा जा जल्दी जा आती है जब तेरी याद मुझे मेरा सुतरा पतना कैसा गाना है यार वैसे एक बात समझ में नहीं आई नैनीताल में कब से ताजमहल आ गया अरे मेरे सुतरे तो हम तो आज तक कभी गए ना यार जहाँ जाना है जाने दो सालों को यार सर लो खटिया जाड़ा अलग अरे मेरी बुढ़िया अगर तू आज नीचे होती तो मेरे साथ में ताप न रही होती दोनों आपके मजे ले रहे होते अबे साले मरवा दिया तूने इतनी दूर पैदल चलवा दिया और अगले तेरे अगले की चक्कर में ट्रेन और छूट गई अब बस से ही जाना पड़ेगा चल Música